دو باری خب حالا حالا من رو به رو رو تو از من من هستم صدا بود فاسی کلش میشونه او بیا بابا ای همه یک بابا آخ آی سه یک بابا من بابا بردم اول بیکسین زم از سیریه یه من وا بردم من وا بردم اوی من واو بردم من وا بگیرم آن دیگه از دوش بازنده بود دوستان الان دیگه اومدیم باخت دادم آره کلم میکنن زیر آب میخوای کی دورونه کی میگه فقط یه چیزی بچه من یه دقیقه آب رو برو از دیده که به خدا جورت کنیم میدونم چی تو سرتونه ولی رسلا داره میگیره کنم داره میگیره حقیقتی